नमस्कार मी अविनाश जाधव मनसे ठाणे पालघर जिल्हाध्यक्ष आज मी विरारमध्ये आहे विरारमध्ये मी अशा जागी आहे जिथे मराठी माणसाचा मान सन्मान ठेवला जातो एक मनसे विरहित दुसऱ्या पक्षाचा एक शाखा प्रमुख आहे ज्याने एक बातमी काही दिवसापूर्वी फेसबुकला पाहिली होती आमच्या नितीननं एक बातमी केली होती कॅन्सर पीडित एक व्यक्ती होता त्याला शे एका शेट्टीनी साडे सोळा लाख रुपये खाल्ले आज आमचा तो कॅन्सर पीडित व्यक्ती जो आहे तो पाच पाच हजार रुपयासाठी मोताज आहे आणि हा माणूस तो व्यक्ती आहे नाव काय तुझं राजू शेट्टी राजू शेट्टी राजू शेट्टी या व्यक्तीनं त्याच्याकडनं साडे सोळा लाख रुपये घेतले आज आमचा माणूस कॅन्सर या आजाराने त्रस्त आहे आणि रोज त्याला औषधाला पैसे लागतात हा माणूस त्या या माणसाकडे तो माणूस रोज येतो त्याच्या हक्काचे पैसे मागतो परंतु तो त्याला पैसे द्यायला तयार नाही आज अशा वाईट परिस्थितीत त्याच्याबरोबर कोणी नाही दोन दिवसापूर्वी आमच्या नितीननं लाईव्ह केला होता या फेसबुक लाईव्ह केला होता आणि त्याला न्याय मिळाला पाहिजे याच्यासाठी एक प्रयत्न केला होता त्याच्यानंतर तिथे स्थानिक नाव काय आपलं विवेक पवार विवेक पवारने नितीनला फोन करून सांगितलं की हा माणूस त्याच्या इथे राहतो त्याच्यानंतर नितीनचा मला फोन आला मी आमच्या प्रफुल्ल जयेंद्रला आमच्या कदमाला फोन केला आणि ते ताबडतोब इथे पोचले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी याचा शोध घेतला शोध घेतला आणि आज आमच्या समोर उभा आहे काय करायचं आहे तुला त्यांना पैसे द्यायचे आहेत नाही द्यायचे कधी मला थोडं कधी तो माणूस गेल्यावर लवकरात लवकर पण का कशासाठी पैसे घेतो ते सगळे तू त्याचे त्याच्यासाठी मी पार्सल घेतलेलं आहे त्यांच्याकडे हा त्यांना मुलीने बोललेलं म्हणून बरोबर मला मी असा पासिंग मुलं मला माहित नव्हता आता ती लोक मी एवढा पैसे दिले कॅश नाही मला हे नाही आहे बरोबर आहे आता मी मला द्यायचं आहे मी मी कबूल केलं मी मान्य करतो म्हणून चूक झालाय मला लवकरात लवकर त्यांना द्यायचे पैसे मला मला पण वाईट वाटते वाईट वाटतं तुला मग तो माणूस कधी गेल्यावर नाही त्या बिचाराच्या आजाराला जर त्याच्या पैशाचा उपयोग होणार नसेल तर तुझ्या पैशाचा उपयोग काय त्याला आज त्याच्या पैशावर तू मजा करतो तू तुझे व्यवसाय उघडले तू तुझं वाईन शॉप आहे ना काय काय काय बियर शॉप आहे तुझे आणि तो माणूस आज हॉस्पिटलमध्ये त्याच्या आजारासाठी पैसे नाहीत म्हणून हे करतो साहेब, मी नेऊन स्वतः मी हॉस्पिटलला गेले पाच हजार रुपये दिले उपकार उपचार केले चार दिवस अगोदर त्यांना दहा हजार दिले मग पाच हजार दिले पण काय लागलं तर मला फोन करा हा पण पाच आणि दहा हजार रुपयात आजार होतो कॅन्सरचा तू वाईन शॉप इथे बिअर शॉप खोलून बसलाय तुझा धंदा खोलून बसलाय स्वतःच्या मालकीचं घर आहे तुझ्याकडे ते सगळं असतं आमचा नितीन आहे ना नितीन नितीन रोज कॅमेरासमोर एक कानाखाली मारतो पण नितीनच्या आणि माझी पद्धत वेगळी नितीन एक मारतो आणि मी खूप मारतो आई अरे आई तुझ्यामुळे आमची लोक मारायची तुझ्यामुळे आमची लोक मारायची म्हणजे पाहिजे हा काय रे तुझ्यासाठी आमची लोक मेली आता छोट हा मारतो आमच्या या माणसानं पुढच्या दोन दिवसात जर त्या माणसाचे पैसे दिले नाही तर याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि महाराष्ट्र सैनिक काय करेल हे दाखवून देतो आज नितीन इथे नाही आहे नितीनमुळे हा सापडला नितीननी जर फेसबुक लाईव्ह केला नसता तर हा भेटला नसता आज आम्हाला हा भेटला आहे पण आज शब्द देतो की पुढच्या काही दिवसात तो जो कोणी कॅन्सर पीडित आमचा व्यक्ती आहे तो जो आमचा मराठी माणूस आहे त्याला न्याय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मिळवून देईल तुर्तास थांबतो असा कोणावरही वसई विरारमध्ये अन्याय होत असेल तर आमचा प्रफुल आहे प्रवीण आहे जयेंद्र आहे आमचा जिल्हा अध्यक्ष हा आमचा मित्र आहे काही पक्षाशी संबंध नाही आहे पण या मित्रानं आज मराठी माणूस म्हणून एक पाऊल पुढे आलेला आहे त्याच्याकडे या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी माणसासाठी कुठलाही पक्ष कुठलीही जात बघणार नाही मराठी माणसाच्या पाठी खंबीर उभी राहील कुर्ताच आता आत्ता मला जे काय धुवायचंय ते धुतलंय आता याच्या पुढे आमचा प्रवीण आणि प्रभू याला कसा धुवायचा आमचा जयेंद्र कसा धुवायचा ते बघून घेईल तुर्तास थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र